some some مقداری کمی برخی بعضی some Some people think so. Some people think so. Some برخی یا بعضی people مردم یا افراد در مورد تلفظ people دقت بفرمایید PL در قسمت آخر people کاملا بی صداست و صدایی بینشون وجود نداره بسیاری از زبان آموزا دیده میشه یا شنیده میشه که people یا people میگن و این تلفظ اشتباهه people people some people think so در مورد تلفظ TH در think هم باید دقت بفرمایید که وقتی که میخواید TH در think رو تلفظ بکنید زبونتون زیر نیش دندون بالا و سعی میکنید بگید س س سارا میشه ث ث think همچنین در مورد تلفظ آی در think و کلن ای هایی که در انگلیسی میبینید که با آی معمولا میان خیلی نباید به سمت ای برید یا خیلی نباید به سمت ا برید think بین ای و ای. I think so مثلا Some people think so So در اینجا به معنی این چنین Some people think so یعنی بعضی از افراد یا برخی از افراد اینطور فکر می کنند Some people think so Some people think so We need some money. We need some money. We ما need نیاز داشتن یا لازم داشتن some مقداری کمی money money sweeter than honey پول از اثر هم شیرین تره money یعنی پول we need some money ما مقداری پول نیاز داریم We need some money. We need some money.